день, меня зовут Лена, я из Киева, из Украины. А, я прошла курс 200 часов, и я считаю, что в нашем современном обществе каждый человек должен пройти этот курс, чтобы получить это зернышко, хотя бы прикоснуться немного к э, чистому сознанию и потом заниматься тем, чтобы выращивать в себе это дерево время куда-то бежим, все время нам чего-то не хватает в нашей обычной жизни. И мне кажется, что тут ты начинаешь после этого смотреть на жизнь немножко по-другому. Не то, что ты там полностью меняешь свою жизнь, но вот что-то внутри новое появляется, и нам всем это необходимо. Вот. Дальше уже выбор за вами, каким путем идти, их всегда очень много. Э, очень хорошие преподаватели, понравились все, каждый по-своему чему-то научил, что-то дал своим методом, у каждого свой подход, и хорошо, что они как бы носители именно этой культуры, истории и э, всего этого знания, оно произрастает генетически. Вот, поэтому мне кажется, что им нужно получать эти знания, они тогда будут лучше прорастать. Когда мы просто ходим, у нас дома на какие-то курсы от э, людей, которые передают нам эти штуки. Вот. По поводу там, питания, там, вредных привычек, все, что не нужно, оно все отпадает само. <laughs> Без особых там каких-то усилий, заставляний себя. Вот. Поэтому а, еда очень вкусная, питательная, и там ничего обещать как бы не хочется, но я же говорю, вот, главное, чтобы эти, эта информация, эти зернышки начали прорастать.